風船が降ってくるんだい風船怪我したくなきゃ下がってろ小娘どもどの面下げて現れやがったクソガキ老兄ほぼ記憶にないけど 麦わらのルフィドラファルガーロー海賊狩りええれえところに落っこちたおい麦わら情が解けたらまずお前から殺してやる言っとくがどこへ落ちてもえれえところだこの国中が敵なんだからよとにかく走るぞあっれェイ そらそっちじゃねえぞ麦わらこっちでもねえぞ受刑者がいたぞいつ星二人二つ星一人だ逃がすな待てロニー会えて嬉しい誰だこいつ知り合いかデリンジャー甘く見るなこいつは やれバイス見ろあいつはスーパーウェイト人間だえっ、ー、足を離せどんどんンバイスねえ が抜けたしっかりしろ行くぞもらうぜ合わせて8億の賞金覚悟する腕